ਤੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ ਜੋ ਪਰਦੇ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਦੀ ਜੋ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਏਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਲ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ